Selamat sejahtera. Ini dah adalah hari ke-6 di kebun. Lah, Jadi kan sekarang Joe ada hari ini. Jadi itu nampak ada perkembangan baru lah. Sekarang sedang menyiapkan rangka untuk letakkan atap nanti. So mungkin Joe boleh terangkan apa yang dah dibuat di sini dah apa lagi nak dibuat. <laughs> Okay, sekarang kami tengah ni buat frame bumbung ni. Lepas siap frame bumbung ni kami pasang bumbung lah untuk farmhouse ni. Hmm kalau kerja-kerja untuk menyimin mungkin uh, simin lantai ini mungkin kemudian bila mana bumbung sudah selesai lah uh -huh. uh, kita boleh tengok lah sekarang tengah buat bumbung bagian bumbung lah Okay, itu pump house selain pump house tak ada perkembangan yang terbaru lah dengan silver wheat mat nak pasang ni pun tak boleh nak pasang sebab Eh, start kemarin paku dah habis tapi saya baru bawa ke paku yang baru pakunya rupanya macam ni untuk sambung pasang wingman lah sekarang dia orang dah ada paku jadi boleh sambung lah pasangkan so itu saja update untuk hari ni